নমস্কাৰ দৰ্শক সকল অফিচ Spaceৰ এই স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনালোকক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি ফৰ্ম এখনলৈ এটা লিষ্ট বক্স ফৰ্ম কন্ট্ৰল যোগ কৰা শিকিম ইয়াৰ পূৰ্বৰ টিউটৰিয়েলত আমি লিবাৰ অফিচ Base ব্যৱহাৰ কৰি এখন ফৰ্ম মডিফাই কৰা শিকিলো আমি ইয়াৰ পূৰ্বৰ টিউটৰিয়েলত ফৰ্মখনৰ এই চিত্ৰটো দেখিলো যেতিয়া আমি ইয়াক সৃষ্টি আৰু মডিফাই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু আমি আমাৰ ডিজাইনৰ কাম সমাপ্ত কৰাত ফৰ্মখন এই ধৰণৰ দেখা যাব ইয়াত লক্ষ্য কৰক যে আমি বুকস ইছ্যুড টেবুলত প্ৰথম ৰেকৰ্ডটো দেখা পাইছো আৰু লগতে আমি বুক আইডিৰ আৰু মেম্বাৰ আইডিৰ সলনি ৰিয়েল বুক টাইটেল আৰু মেম্বাৰ নেমছৰ সৈতে লিষ্ট বক্সবিলাক দেখা পাইছো ইয়াত এটা ৰেকৰ্ড ছেভ কৰা সাল সলনিবোৰ আনডু কৰা ইত্যাদি কাম কৰিবলৈ তলত কিছুমান পুশ্ব বাটন আছে সেয়ে এই টিউটৰিয়েলত আমি আমাৰ ফৰ্মত এটা লিষ্ট বক্স ফৰ্ম কণ্ট্ৰল যোগ কৰা শিকিম যদি ই ইতিমধ্যে খোলা হৈ থকা নাই তেন্তে আমি প্রথমে লিবাৰ অফিচ বেছ প্ৰগ্ৰাম খোলো আহক আৰু আমাৰ লাইব্ৰেৰী ডাটাবেছ খোলো যদিহে বেছ ইতিমধ্যে খোলা হৈ আছে তেন্তে আমি লাইব্ৰেৰী ডাটাবেছটো ফাইল মেনুত থকা ওপেনত ক্লিক কৰিও খুলিব পাৰো বা ফাইল মেনুত থকা ৰিচেণ্ট ডকুমেন্টত ক্লিক কৰিও খুলিব পাৰো এতিয়া আমি লাইব্ৰেৰী ডাটাবেছত আছো আমি পূৰ্ব টিউটৰিয়েলত তৈয়াৰ কৰা books issued to members ফৰ্মখন খোলা যাওক সেইটো কৰিবলৈ আমি বাও পেনেলত থকা ফৰ্মছ আইকনত ক্লিক কৰো আৰু সু পেনেলত থকা বুকস ইস্যু টু মেম্বাৰ ফৰ্মখনত সু ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত এডিটত ক্লিক কৰক আমি এতিয়া ফৰ্ম ডিজাইন উইণ্ডখনত আছো আমি প্ৰথমে বুক টাইটেল লেবেলটো বিবেচনা কৰি চাওঁ আহক মন কৰক যে ইয়াত টেক্সট বক্সটোৱে কেৱল বুক আই আইডি নাম্বাৰছহে দেখুৱাব যিটো আমাৰ চকুৰ বাবে অনুকূল নহয় আমাৰ বাবে বুক টাইটেলবোৰ অধিক উপযোগী হয় গতিকে এই সকলোবোৰ টাইটেল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বেছে কিছুমান উপায় দিছে তাৰে এটা উপায় হৈছে লিষ্ট বক্স ফৰ্ম কণ্ট্ৰলৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ হয় চাও এইটোৰ বাবে প্ৰথমে বুক টাইটেল লেবেলটোৰ কাষত থকা টেক্সট বক্সটো অতৰোৱা যাওক আমি এইটো টেক্সট বক্সত ক্লিক কৰি কৰিব পাৰো যিয়ে ইয়াক প্ৰচলিত সেউজীয়া বক্সৰ সৈতে বাছনি কৰিব আৰু তাৰ পিছত সু ক্লিক কৰি আৰু তলত থকা কাটত ক্লিক কৰি এই আমি টেক্সট বক্সটো অটৰাই দিলো এতিয়া আমি ইয়াত লিষ্ট বক্স ফৰ্ম কন্ট্ৰল স্থাপন কৰিম ফৰ্ম কন্ট্ৰলছ টুলবাৰত এইটো অ্যাক্সেস কৰিব পাৰি আমি ভিউ মেনু ব্যৱহাৰ কৰি আৰু ফৰ্ম কন্ট্ৰলত ক্লিক কৰি ইয়াক প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰো মন কৰক যে বেছে আমাক বহুতো ফৰ্ম কন্ট্ৰলৰ যোগান দিয়ে আৰু টুল টিপছবোৰ পঢ়িবলৈ আমি কাৰ্সৰডাল এই আইকনবিলাকৰ ওপৰত ৰাখো আহক আমি আমাৰ লিষ্ট বক্স আইকনটো বিচাৰি উলিয়াও ইয়াতে আছে এই আইকনটোত মাত্ৰ এবাৰ ক্লিক কৰো আহক আৰু আমি মাউস পয়েন্টাৰটো ফৰ্মলৈ লৈ যাও মন কৰক যে ই এটা সৰু প্লাস সিম্বল লৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে এতিয়া আমি আমাৰ ফৰ্মত লিস্ট বক্স ফৰ্ম কন্ট্ৰলটো ড্ৰ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ বাবে আমি আমাৰ ফৰ্মত ইয়াক মাত্ৰ ক্লিক ড্ৰেগ আৰু ড্ৰপ কৰিম ইয়াক আমি আগতে য'ৰ পৰা টেক্সট বক্সটো অটৰাইছিলোঁ তাত ৰখা যাওক মন কৰক যে লিষ্ট বক্স উইজাৰ্ড নামৰ এটা নতুন উইজাৰ্ড ফৰ্মছ ডিজাইন উইণ্ডখনৰ ওপৰত খোল খাইছে এতিয়া এই উইজাৰ্ডটোৱে আমাক লিষ্ট বক্স বুক টাইটেল লেবেলৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ সহায় কৰিব সেইটো কেনেকৈ কৰা হয় চাওঁ আহক এই উইজাৰ্ডত প্ৰথমে আমি সেই টেবুলখন বাছি লওঁ যৰ পৰা আমি বুক টাইটেলবোৰ পাব পাৰো আমি লিষ্টৰ পৰা বুক টেবুলখন বাছি লম আৰু নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিম এতিয়া এই উইণ্ডখনত লিষ্ট বক্স দেখুৱাবলগীয়া ফিল্ড বাছি ল'ব লাগিব আৰু আমি জানো যে টাইটেল ফিল্ডে বুক title বুৰ সংৰক্ষণ কৰে গতিকে আমি পাছৰ পদক্ষেপটোলৈ যাও এই অন্তিম উইন্ডখনতেই যি আমি মেজিকটো কৰিম আমি টেবুল আৰু সম্পৰ্কিত ফিল্ডবিলাকক সংযোগ কৰিম ফিল্ড নেমলৈ চাওক বুক ইছ্যু টেবুলত বাফলে থকা fields in the value table হৈছে ফিল্ড আৰু সোঁফালে থকা fields in the list table হৈছে books tableor field. আমি জানো যে book ID হৈছে books tableor key field আৰু ইয়াক book issued tableত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। গতিকে আমি বাওঁফালৰ লিষ্টত থকা book ID ত ক্লিক কৰিম যিয়ে filled from the value table বুলি কয়। পিছত আমি সোঁফালে থকা book ID ত ক্লিক কৰিম যি filled from the list table বুলি কয়। উইজাৰ্ডটো বন্ধ কৰিবলৈ ফিনিশ বাটনত ক্লিক কৰক। এয়া আমি সম্পৰ্কিত টেবুলছ আৰু ফিল্ডছবোৰৰ সংযোগ কৰিলো এতিয়া বেছে সকলো বুক টাইটেলবোৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই লিষ্ট বক্সত প্ৰদৰ্শন কৰিব। এতিয়া আমি এই ফৰ্মখন সংৰক্ষণ কৰো আৰু এই উইণ্ডখন বন্ধ কৰক। বেছৰ পৰৱৰ্তী টিউটৰিয়েলৰ অংশত আমি আমাৰ ফৰ্মত বাকি ফৰ্ম কন্ট্ৰোল বিলাক যোগ কৰা অব্যাহত ৰাখিম আমাৰ কাম শেষ হোৱাত আমাৰ ফৰ্ম এখন এনে ধৰণে দেখাত হ'ব ইয়াতে এটা কাৰ্য আছে আনফ্ৰেন্ডলি মেম্বাৰ আইডিৰ হলনি মেম্বাৰ নেম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ দ্বিতীয় লিষ্ট বক্স যোগ কৰক লিষ্ট বক্সটোৰ অৱস্থানক লৈ চিন্তা নকৰিব মাত্ৰ ইয়াক মেম্বাৰ নেম লেবেলৰ বাওঁফালে ড্ৰ কৰক আমি ইয়াক আমাৰ পৰৱৰ্তী টিউটৰিয়েলত মেম্বাৰ নেইম লেবেলখনত সঠিকভাৱে অৱস্থান কৰিম এইখিনিতেই আমাৰ লিবাৰঅফিছ বেছত লিষ্ট বক্স কণ্ট্ৰল বিষয়ক স্পকেন টিউটৰিয়েলৰ অন্ত পৰিছে চমুৱাই ক'বলৈ হ'লে আমি শিকিলো এখন ফৰ্মত লিষ্ট বক্স কণ্ট্ৰল যোগ কৰা শিকিলো spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংশ ই ICT MHRD Government of India Jugare Education or Uparat National Mission Dwara Hamotita. A project to spoken-tutorial.org Honsalana Korise. Odhikta A linkot Upalabdha. A script con Pragyan Bechpura Dwara Jugdan Kora Hoise. A Hoise Mosmi Medhi IIT Bombay Pura Jugdan Orbabe Thanabad.